especially the print, is under total control of Uganda's Stealing Group. Whenever you see a story of that nature receiving much attention and publicity, yet consistently angled in a particular direction, just know it's the thieves at work. Lukwago does not have this kind of media connections and in fact he's being demonized. He only got temporary relief because parliament buried itself in the Nevada death craze and like a thief who has narrowly survived mob lynching, the MPs are moving continuously and are yet cautiously. to recover cautiously and are yet to recover from their from the Nevanda's fiasco. In other words, Lukwago would have been out of office by now. So, who benefits from this payment case? Mm. <clears throat> Number one, we have had and seen several scandals involving the ministry officials and Bank of Uganda. The difference is that this time money had not been paid to a bogus account as the practice has always been. Number 2 the police do not reveal who are the owners or call them signatories of this bogus account. Why? Without signatures, no bank can pay a check. One of the signatories is that is that of a well-known person and his defense is that it was canned and planted into the criminal act without his knowledge. Yes, but how many times has this been made earlier? 2. This narrows the suspects to only this narrows the suspects to only those who knew his true signature and capable of accessing it. They also must have known that payment was at an advanced stage. In any case, this company was not going to lose in case the money was paid through a bogus company account. The loss would be suffered by the ministry. Finally, how long does it take our CID to answer the above questions? A month, a year, or a decade? Oyo! Zengo boli, akakatabo kabiri mmeka? Minister. bwenkuba nti kabusenko alina kuduka budusi ajja kuduka hmm. ebyo byonna yabiwandiikanga kakati omanyi kyebakola hmm. babala minisitwe ya heres ngaeri mu sente nyingi hmm. naye nga tumwebaze yawasa muto woono dayana eh. kakati ono agenda okutunulya nga batumwebaze babagawadde nnyo naga nti nze okujjanjaba museveni purezidenti yamuga nti wana ogenze eddala ti i want to treat uganda is not you alone mm. olwagenda mulamu wamutwala mulamu we mulamu we tumwebaza yajogaba yajjako pologulamu yange najijjako kyalisasula alikiwulira eh. oyo omwana oyo kyalisasula yetikka kyatasobola kwetikkula mm. ejjugu jaba bonna ndi bamalemu abo abaana jaba malamu obujozi balina kutema tebayinza kubiirawa kubanga bajoza ensi ogimalawo ate bwe bajja bakusibisa mu kkomera nasali bamusibisa wa ntwe hmm. ya pusi naye nkuba ntwe ya pusi yali ayogera ne mukakanizi mukakanizi namusonyiwa mulwadde naye nekuba teepu eyo ku nasali ntwe ya pusi ne mukakanizi mukakanizi akutuka eh. ne namuleka sagala baana be banekwa sente ze namuse mulwadde enyo <laughs> kati abaana abo baabala hmm. nti lukwago tumugjawo tutya kwagategeeza eyali ps wa eh. health tagamba eriasi nti gavumenti eno dwagwa authority ekirekera gavumenti ate eddagala ah, e, e, national medical stores ne bagisasula ate yaani ya gavumenti e, ate gavumenti eterekamu eddagala etya ne bagisasula kati baba baliawo nga bawandiisa ebbaluwa ewaalukwabo mm. tubabanja dola emitwalo ana mu etaano etwakuuma eddagala lya gavumenti ogiisaani national medical stores nms yani ebalwatogirabye ngaate basaba dola emitwalo ana mu etaano ate babakuuma ebya gavumenti naye mugenda kuddawa kuba tunoonya bunoonya eyaliyo mu kiseera ekyo ntubakabangali kino mwe Hmm. nolyoka omulaba nga bajja kuba nonamubukadde nga amaduuka oligaliwegati bajja kufiira mu kooti apo hmm. eh. kakati nga lukwago bamugamba hmm. nti emitwalo egyanamuetaano gyetagisa lukwago ngaabaga nti bagibasasule kakati baba bagenda ogibasasula ngaeribbi mu bank of uganda ligamba nti eh, tutunulidde kampuni gyebagenda okusasula wadde yina amanya gegamu naye kyerekeno bogas campany olubaga nti lukwaga abadde abba emitwalo gya dola namuetaano kyenva mbabuuzaako nebuga naye bisajja mmwe mwina emitwe mmwe temwina mitwe fasovol ye ye aklu aklu yakulu buli lwajja ajja sente zigenzi ab'obugaali hmm. babba obugaali bwa pulezidenti bwe yali agabidde abantu era yaklu aklu ye yajja sente bazibbi buli kaseera nyo clueclueera kyaid enonyereza eh, waliwo eh, omusangombulirakulonga akulondi beera mu kooti nemulumirira akulondibeeramukootinenumirirakoligwa mutaano ze bwoti ngaolinakesi tayina nze bankola ki sikuyingiza kabuli sikusomeza emotoka neyefula emirundi mwenda justice ewange onzijayo mm. if is maris ofiira mukkubu yosefu yofia amunoti criminal nemubuulira lukwago nebamuvunana nti adabye esente mm. nembagamba nti if you had kuba fe mu intelligence tubuuza mm. tutula wansi ntubulainstorming mm. tumanyina okukwata omuyonga debris netubuuza nti enobomu kikaki iforensic expert singa wabisoma agati if lukwago wanted to pay a bogus company mm -hmm. how would you deal with him mukitegeere nti ayagala kusasula bogus company mm. sente muziteeke ku akawunti ya bogus company mm. mukwate azi kimayo mukwate azi kimayo hey. naye ebyo si bibakola kakati essajja ly'omu bank of uganda lyagamba ne babuuza oyo omusajja owadraga mm. stores nti siginikya yonkaku eri mubagifojingira ku intanetneyimu yabwe yonnaate atya ugambye nti ani yali agimanyi uh, who knew that money was being prepared to be paid bantu muofiisi ye yes they wanted to remove lukwagera bamujja mu dayana natuulawo naye dayana ye yali tamanyi nti ayolekera kkomera mm. dayana wirudaini jairo mbabuulira hmm. diana we rudain jairo oyo mulamu we hmm. we rudain jairo nkubuulira yes mukihome because bote bamanyi kyebayita kubba tikakatas nga bwetuli wano nze bagambye nti yayisiza yampandise yawandise emiko mwenda hapo no time ani nti yabadde yanukola byenatwayogedde nensereko myayi have no time mind is provoke you and expose you are this mm. naked abaganda bitukola mm. tewempako omukunamya ebiri gundi tula bulungi nti aa weze nti ate abeza mbaina that's a muganda we yeah. trick and expose your nakedness twice mm. agati nabagambye nti president museveni mm-hmm. ku weekend eri mm. yayogera ne bakulu banne president John Pombe Magufuli wa Tanzania nayogera ne uhuru Kenyatta ne uhuru muigai Kenyatta wa Kenya ngababuza timwe namba za mwenene mm. ne muzikupize mutya ne expenditure mm. president agenda ku discovery ngo kitegera ngakakiti akati aka akati stinga kabula dola 3 kitundu e Tanzania ne Kenya ke kamu mu Uganda kagula dola nkaga mutano ke kamu yes kati diana byayogera byonna prose simanyi biki biki ebyo byabasawo banne nze namuprovoki nze teri mawulire gabadde gakubye story eyo i provoked nakikubye diana aveeyokkiriza byeyanyonyodde ate nze bavuma muvume And, and her response. politics politics is the only game where you make a noise is mm. like fishing mm. in fishing you stir the water Mm. ekyenyeekyo kiveyo kirwane nekigenda mu neeti mm. yes ekintu kyokka e, e, e, ensolo eyo bide gundi gwe bakugambyeko nti abagenda okukwata engege bazikiza yinginiyeryato <laughs> tebazikiza yaki no engege bagipolovokinga ejja erwane negwa mu neeti <coughs> kati nze yesiole yange gyenkozesa ayipolovoka mm. oyo kasooya nukulanze sikuddamu waayi nkuleese mubayigirize kati diana tayanukula nze hmm. okumanya badayana abo bajozi nnyo bagoba nebawa nakyobe mu ministry tikubajja balopa nedda mujozi nnyo ensi eno abantu babogerera bubi mbabuulira mulumbe babogerera bubi munyimbe mukwalula abalongo buli akoze nammwe mwenna naffe tubogerera bubi mu maka gaffe bulungi toyinza goba bawa gunakyobe mm. omusajja bamugamba mbu ekifo wakitutte nga tosabye tolizainiza kikyo nagenda mukoti omusango nagusinga nakibalio nolekera omuwala oyo obujuzi kakati thats one nti gundi zigula sente meka okkirizakati bino byeyogeramu mwoyongerera byyogere birala nti egaali najiguliddeko ebomba nejiguliako etan egaali egula sente meka kakiti kagula dola 3 kitundu era oyo omukazi aa kyenji Hmm. kasita ya pulezidenti yamukubira esimu namuga nti binyinyonyole hmm. pulezidenti amala okwogera naye ku simu ye nemuwulira nemuwulira ku simu owulirani dwayiwaka indeporocoament naye akyengibwa omukwata obubi naye ayasamu naye avomiting nedda naye ayogera ababira muheresi kiseera kyakwatula Hmm. ababadde bekwekye banavaayo ensi enategeera abajozi abakozesa abaana babanabwe okubabbiramu bo nebekweka hmm. kakati ekyo kimu ekyokubiri pulezidenti nabuuza kinyata tisebo ndimugana ti oweza abantu lukumi gwobajanja booti mhm. kyagenda okuzoolibwa nga buli kosti egenda ku muntu wa uganda hmm. ajjanjaba bannakenya makumi ataano omuntu omu wa uganda bana kenya 5 okusinzira kutambala emirundi ogamba wani okulya kino ekiwandiiko nyinza nokikulava ku kompyuta gwe bakikubidde entw eyapusi yakikubi tozanyisa miso ngoyanguya ebigambo atuwuliriza ku top radio kokyaekitibwa okwatibwako bbiri2mutamale mirundi covid eh. ffe mu uganda lwali tufunye omukisa nga covid italiemu covid was imported from outside mm-hmm. kakati bagamba pulezidenti mm. nti kana katabo kalaba hakukataka defeated the mafias akakula gakonaviro factory president yageze nagulawo kovaniro kovaniro mm. ka mm. factory onabo musajja professor gon on gwe bali baganye kadaga gwe yatwala yeyakola eddagala lino Mhm. yabakoledde fakitole ku bwereere eh. kubanga oli omwana magoola profesa alina phd mu chemistry mm. ono omusajja eyamusomesa namugamba naye njagala nkutwaleko ewaffe okoleyo tukoleyo eddwaliro tukoleyo e fakitole omusajja namugamba tisirabanga muddugavu ali bulungi alowooza waabwe nzikiriza bweyajawa ne bamugana okulaba pulezidenti bamugaabo badayana badayana ngalowooza nti mulamu we anamala mumusonseka tekiriyo mugenda kudduka yuwa running awe you were like stomach worms stomach worms connive foolish stomach worms connive and kill their host uh, forgetting that they attacked inside you attacked inside <laughs> musole government mabakwatire wano emiko givuge <laughs> bufamu bona bukwata omuliro obuma yuma bumukozesa ora bomuvuba kwa dukane kwa rubindi ngo obuma bona bukuta omuliro mm oroza ndi mobunga yaza mu kisobola tola bakano kantu ya possible kagamba mm -hmm. eh, ababoda boda bavuge nkamanyi kagamba nti nako kalinamu interest naye kagamba nti obukambwe obunabeera wano ngaabantu baavu mwemulowoleza mukubba mm. museveni yalaba ekijja nti puwa piopa kebakomewo mukibuga mulabe omanyi mukisiibo omusamu gyate muluma nnyo ne banne babasiiba naye ekisiibo bwekiggwa eh, kakati fenna tubadde kukonola virus covid-19 nalina emotoka mumakagirekamukakati obwavu bugenda okulabikaugenda eh, kulaba abaka nabaki n'abaavu luli mbadde mulinda nyo nga n'abaana baga nti emmere ya gavumenti terinaba kutuuka nga neewago nti tenatuuka kakati mugenda kulaba abasumulula enkoko n'enkota z'amatooke bano tibabitegeera bano baddayana mumanyi oyo omuvubuka mulamu weyomutwegwekakati nkubuulira nti kakatitugenze tugenze mugunde nti pulezidenti bwe yabagamba mukatabo kanonkugamba ti pulezidenti kasa yabagamba nti abange tukkirize gundi tukozeeki tukkirize abantu bano bakomewo abantu bano bakomewo gundi ampuliriza ku topuka okyali nga bononye abantu abonjagala kujjukiza nti kese za covid wetwogera ziri lukagana mu mukaga asatu ge gakebeddwajjo nga balina coronavirus nti pulezidenti yagamba ekisaawe tukiggale teyasooka kukiggala yabaga nti bajje naye nga babeera mu isolation centerbabakarantining babajjangayo dola 33 mm. abamawoteri waliwo woteri gye basasudde woteri bagisasudde biliyoni 5 tesulangamumuntu okukola ki mbwmwalimu abakarantini ebyo byonna mu jairu yoludaini jairu mukihome mujja kufiira mu kikome ekyo kyonna data tuziina wajja kubeerawo gavumenti muduke muduke ebyo byonna musaaga owasing time owasing time edekimeibikamu merode but is never the case hmm. mujja kubalaba abavubuka abajoze ensi kabangali obanga badduse edda nze mbawa new vision singa natemyedda kuba bino byonna yabadde abikubanga ayonoona abantu kulubyasinga yenalagawa kano kajja kutema kakati purezidenti yabaganda ndimukirize abantu bakomewo 14 days yes ne baba tani bayingira ne baminisha ne bajja yabantu akabuka ne kayingira wa mm president nabagama ndi banaye amafuta tuyinja gana ne bitwaks bamalaya tembakiriza waliwe yakwata kumalaya ne mbagama ndi bantu bagala nnyo bamalaya bakwatibwe mukukwatibwa abantu abanji mwe bafunira bamalaya nga bakwatidwa hey, tomanyi nti muyo ekiri wano mu uganda mwekyo mutamanyi mu mawanga gonna mm. bayina oyo gwe bagamba nti bwekamukwata taleeta symptoms mm. kakati ono gwekakutta taleeta symptoms kasa pulezidenti yagamba nti basobola nomugjako omusayi nebakolamu gwe mm. omubbi ali muperesi omubbi nalyoka asinika amanyi abantu bonna abafunye akawuka ako mm. kasa developinga symptoms oba akolola aba akolaki gwe batwala mu ddwaliro ono ate na developinga element nemu naye ngaakayina hmm. abeera galantind ewowe nga lugunda but in africa isolation is not easy nze njagala nnyo omukulu wange mwamisalio lwansonga n'abalala bonna mbaagala naye ono ayina attitude etali nyawo hmm. ne bwe mba nze kennyini nga ŋŋenze hmm. ewuwe oba mwana obaani Mm. nga yaawumuddemu tewali akuga nti muyiteyo eh. aa yetayitibwayo you either go owaiti for him mm. naye ffe tujonyesebwa ekiyitiridde wali yakuyita ampita ah, yaziikako nedda mumpita waziikako akalambadde n'agapapula ekikuleete wange kyembaako nkaaga ku lubuto naye okuyita si kibiebintu ebimu ngeri gyobitegeera sibi no mugambe nkyali bize obampumuddemu olwokuba nti mulina olugunda ye ayina waawumulya n'abasekere ne baga tajja kulaba bantu mm. tajja kujogebwa nga balala yaba mukiriza nabeera muki kakati gwe ayina omuzigo ogumu Mm. tulinabo bakuteekamu isolation ejja kusinga abaana bo naye katonda najja atuyamu yaabwe nti the more the truck drivers inflict ugandans the more money they get mm. kakati tudde nga wakedde ku maca mm. singa purezidenti akeera ku maca nasindika ekibinja kyekyabambega bano abatalya sente mbamanya abobalina eh, kati tebalya sente olaba balidde nga sibaayo era tebanayala nnyo naga nti mumbuulire buli isolation center yonna abagirimu mm. tebalina namere gyebalya eh. tebalina thats why i suggested nti mubawe missionary e hospitals oba mubawe prison services naye mu ministry bafeyo kuba yo ministry baagala mu sente mm. kakati zonna enamba zoga zoyongezezalina ntono when germany went back okukola nga bwetuzeeyo 1000 people netugamba president yabagamba nti church nalisibye omulokolo oyo tiyalisibye prist mm. yabayingizamu erikere lyetulamu abantu 6 mu5 batekamu 15 naye bagenda okuvaamu nga bonna balina mm. kuba nebagamba nti kano akawuka akazibu nnyo kakyali kapya muyinza okukasangayo gye mugenza okukolera muyinza okukola ki kati olwokuba baminisita ba museveni bakolera babbi buli museveni kyaleeta kifu bakolera babbi lwokwati namugwanya nkugambe ti the moment a headmaster tries hmm. to use to go beyond the schools responsibilities essomero lyononeka kampala city authority should not go beyond the ownership no that's not your role. Mm. If people are quarreling over one Kamunye, let the courts and the police settle the matter and they will seize. What would happen? Sorry, Yagalachi. yalibadde yagala motoka ine saundi condition ali nakyo tekisobola poliisi eyalibadde ekikola namugwanya singa takolera bamafiya yalibadde alagira poliisi and you don't need to tell the police it's their duty nti the president has directed baalibadde balina ne rehearsal gye baakola edda nga bapolisi abo bambadde balina ne giravu zibalina naki kubanga museveni talagira nti starting with mudina kyekinuma museveni gives you two weeks 14 days, 14 days. naye tewali kikolebwa nti kati namugwanya akolera baasi nti baasi ziyingire ah, kuba president yakkiriza baasi ne mm. taxi yes nkugambye mm. nti mu taxi mm. toso president yabaga muita abawutoda mm. oyo gundi nali kimanyi nti yewe economy committee saida bomb saida bomb national economy ne bana ange tebanyiga nze yali finance minister ambagambira kachiko wa sodi singa nagenda dawange nentema nze byo nabigana mm. ah! ndi mbadde minister of foreign affairs nga mukibi nembera ambassador kakati oli mu addressing anti <laughs> sisobola eh, eh, eh, nti ate simanyi obadde wana ate advise ah, ah, ah, ah. ngenda wange kwebaka badvise ekikumi omuli nabatalina motoka nabatalina gaali nange ombalire mu kikumi nagenda wange kwebaka nekolera byange mm. kakati nkugamba mhm. nti what would be the demand of kampala st authority kutereza ah, ah. taxiboda tax is the police the police would make sure that these vehicles are in a mechanical good mechanical condition mm. registration mm. toyinza gikola lunaku lumu wayi hmm. kajina yatta kadizi yatta gundi ekadi yamotokayabitta yaleta luvera yaleta uh, computerizednga e yagala kutta bibaalkapapula katono unlike the other ones ebyala ebinenemubinyo kajina nja kwewunya nga musanze muggulu kubanga yasiba sente nebasiba segona hmm. naleta ebibanda nakolaki nagoba baganda lusanvu muyinula nebamuteramu ekiteeso mu mm. parliament mm. kakati bano aba state council bebaleese obuzibu byona byabwerere omuntu yenna afuna covid naw nga bamugamba dda mm. e, e, oyo kijja nabalola kijja nabalola kijja balaba kakati okitegedde nti city council yalibadde eyina responsibility emu ate tetegiina kubanga tesobola kuteekawo shedi tesobola kukola kibibiri biyondi nomukonyazi intellectual capacity mm. the police would ensure ti motoka ezikomawo ziri mu good mechanical condition as the owner waliwo enekomawo eh, as the owner leta kadi leta kitibiriiyo emotoka za takisi ziri ku ndagaano kati bwemunadda omukulu wesomero anadda mm. mukubuuza omwana kitaawe yaani biological gundi yaani mm. esomero gajja kala thats not your responsibility mm. you concerned with the who ani aleeta omwana ku somero ani alina omujjayo ani akusasula sente zo mm. abaganda bagamba nti walize kulya nakubala baana yeah. hey, eh, kubanga ate ekyo abaganda temanyimenyi bwebakijja nti omuntu weyakyalanga ewaka ne bamuwa enkoko mm. nga ye yajja okuddiza bano abaana kati yagendanga okulaba nga abaana bangi nnyo bwabala ebifi bino nekyagenda obbaddira taliddewo kwekubala abaana kakati ekintu ndi kiri exercise eno tumukunde yagikolako mayinza mm. tumukunde nemutunuliranga nnyo tumukunde bwaba yalyanga ssente mm. terya ku bantu teyalya ku bantu ah, ah. abalala balya ku baani tumukunde yagobanga sente zendowooza mu gavumenti kubanze nafuna ssente muyiso nga tumukonde mwali siddanga muzifuna mm. yayina kapeka yero peji ke bwe kati nga bwakakuwa central this is government man and he smiles tumukonde yaleeta okuligisalinga emmotoka yaleeta ekiba nga ategedde nti abantu bava eyiganga ne balaga ebuseruka mm. kakati nga bava eyiganga ne bajja bwe batuuka mu kampala ne bapangisaamu emmotoka nti balaga kaseese olaba ewero dressed people naye nga emmotoka yange yabula motoka mpya kamunye bajja ne bajja hayalinga tinaku bbiri tugenda ku mbaga kozi bagenze gisuula kasense era bwe bagikwatire kasense ku poliisi baŋama nti emotoka yeeno bagayange nebagamba eh, eri feeke mutwale mutwale si yange tewagifuna ah, nabagamba nti nagamba osi nti epuwa mandaikemidwayo owuni eka mm. ebrandi nioka thats not mine